サワカームティーカーなんか、今日 TJ さんに、とりあえずここに来てってだけ言われたんですよね何なんだいやわかんないなんかわけわからん集合場所じゃないですか、大きいまあワットプラケーオかな、うのまあ目の前というかこんなとこに呼び出されて何が何っていうまだ来てないっすよこんなとこにないっすねいやいや全くわかんなくてまだ来なくね なんかねもう遅いっすねちょっと腹減ってきたよ確かに確かに飯行きますねもうあれだったら飯でもこの辺飯ないんだよなないよね王宮周りだから王宮ってマジないよねそうです、まあ、やっぱ王宮なんでね、うん、確かに屋台とかもないしもうじゃあカオさんの方行って、うん、適当になんか飯食うのがいいのかなやっぱり確かにあれえどどどど えどなたですかヤッホーヤッホーなんか言うたことないやろプロタンかよ、うん、何かななんでなんで何してのどうした何し何してんのあのー、バイク買ったんですよええー、単刀直入やなそうええー、今回したでしょカメラいや回してて待ってたのに来ないからあそうもう飯行こうか言ってまし後ろで通過してさ通過してたんかいそうってのがねほら足怪我しちゃって、うん そうなんかほら走れないし、うん、早歩きもできないの、はいはい不便じゃん、うんまあ、もちろん不便よそうだからさ街乗り用にバイク買っちゃってマジでマジえどのバイクあれあれこれほらマジほんまにこう出るやんそうなんていうバイクグランドフィルノグランドフィルノフィルノフーノ僕よくわかんないんですけどいや僕わかんないバイク買ったんかよ違くてバイク屋さん行って、お兄さんにね あの僕バイクあんま運転しないタイプなんで街乗り用で可愛いやつがいいですこれええーまあ、確かにねスクーターでそうなんか女性も好きそうなそうそうそういいじゃないですか可愛い系だよね、まあ、可愛いね確かに、うん、ってことでね これち買っちゃってマジいくなんぼだった4万バーツ安いの高いのわかんどうボられたボられてるボられてるいやでも普通普通じゃないか <laughs> まあまあ綺麗だしまあタイの相場だったら普通だとそうですね全然 OK だと思います本当にえ何これ TJ チャンネル専用なのそれとも TJ 専用なのいやこれあのチャンネルチャンネルチャンネルのために買ったすごいな人が脱ぎましたねちょっと待ってお前の足のためにケーキってそんなもん買ったのそう買った買った <laughs> まあまあまあでもまあ、まあ、便利ですよ、そうそうそうそうこれね確かにしかも綺麗でしょほら中古でしょ中古中古もちろんあ綺麗綺麗立派ですよ確かに絶対なんか全然傷とかもないしグループもないしそうということで今日ねちょっと僕もほら今日あのー、バイク乗り立てだからうん今日ね2日目なの買ってまだ2日目なんだそうだからちょっとね遊び行っちゃおうかなと思って遊びどこどこがいいいや知らねえどこがいいどこがいいで今ねほらあのー、非常事態で発令中だから、うん、まあ ねそうろくなとこには行けないからろくなとこっていうかあの遠い遠いとこねなのでちょっとの僕いとかあるんで、そこ連れてく感じでもいいですかあいいっすめっちゃサプライズ、はい、サプライズじゃああのついてこいよわかりましたついてこい行きますはいしっかり追っかけろよオッケーです早いかなオッケー早いのダメなの早いかな右のやつみたいになるぞ、大宮のハヤブサって言われてっから、右のやつみたいになるぞもうよりになるからはい そんなまあ、300キロ出すぞ <laughs> 出ない出ない140で止まってる140も出えへんのはやぶさ行っちゃうぞはやぶさはやぶさちゃう さん目的地までどのぐらいかかるのえー、あと40キロ40キロ、うん、40キロ遠いね遠すぎるよ、うん すか乗り心地ミスターレイサーミスターレイサー、レイサーレイサーレイサーうん鈴鹿サーキット上がりだからあねいいねやっぱり鈴鹿上がりだよね鈴鹿上がり峠上がりとかしてそう鈴鹿上がり大宮のねはやぶさって言われてるからどう乗り心あでもね乗りやすい乗りやすい、うん、優しい、うん 思ったのがね、はい、これ怖いね怖いんですか違うあの道ガタガタしてるじゃん、うん、でこれもハイクオリティじゃん、うん、信用してないからいつか落ちるんじゃねえかと思ってあのガタガタして怖いああそのフォルーがねそう携帯落ちるのがだよねまあ大丈夫だと思いますめそっかめっちゃこんなんだずっと怖いんだよねもう落ちたらやばいそう落ちたらもうアウトじゃん拾いに行ったら絶対引かれるしで拾いに来るには多分踏み潰されてぺしゃんこになってるし それが一番怖いバンコクの道的にはどうなのんか運転的には運転怖さとかあるいや今日は土日日曜じゃん、うん、だから車少ないのよだから全然なんか今日はね怖くないなって、うん、しかもお昼だしさ確かに、ね、見通しもいいしああいう感じのやっぱ2人乗り DJ さんも見たいねあれ大丈夫大丈夫後ろに乗ってくる女の子いっぱいいるから <laughs> いっぱいいるから あでもいいじゃないですかこれで旅行解禁されたら、うん、TJ さんっつって TJ さんの後ろ乗って、うん、観光地いろいろ連れてってくださいっていうファンの女の子も増えるかもしれないあツーリング、うん、いいね動画になるねツーリングデートツーリングデートいいじゃないですか、うん ト通りっす疲れたね疲れたケツちょい痛いっすさすがにねあガソリンやばいガソリン入れろよ何回ガソリンしたんだったやばいやばいあれ DJ さんのさ愛車遍歴ってさ、うん、なんかバルカンアメリカン乗ったりさゼファー乗ったりしてたけど ビッグバイクは買う気なかったんですよ今回、うん、いや街乗りだからねうんそう本当にもうサクッと乗る程度でいいかなってでそれにも三段シートとかつけるんですかこれつけちゃおっかやめてくれよこの間ほらあったからねあのタイの暴走族 <laughs> そうこいつに三段シートでダサいものないぞうんロケットカールつけちゃうロケットカール <laughs> ロケットカール 到着しましたやっとここ多は以前来たとこじゃないですかそう以前来たのマーラー、うん、これ激辛マーラー、うん、これ横にあったの飛行機うんだよねこれね747うんオープンしたんですよああカフェねそうで今ね聞いたら今日日曜日ってのもあってね、うん お客さんすごいすげえ今到着する夕方の4時現在なんだけど、うん、今日は順番待ちのお客様でも入れないって入れない、えうん、平日来た方がいいですよっつって、えー、もし土日来る場合は朝一で来ないと多分難しいですまあそんなレベルなんだ、うん、オープンしたばっかがすごい人気らしくて残念ですけど今回中に入れないんですよいやそれ残念だねそうでもなんかね多分下の方はほらあ行けるんだねなんかありそうだよねうん ちょっとあのー、ね散歩してみましょうかはいねアクアイスクリームこういやもうピザピザピザ歩き方がもうやっぱ仕方ないけど小ゴリラみたいな歩き方しますよいや腰痛いんですよすごいっすねもう <laughs> だって見たことないからもう こ俺びっくりしたこれ痛いんですようわやばでさっきロキソニン飲んだから効かなくてやっぱりええー、そんなにそうちょっとからねあの歩き方気持ち悪いですけどあの気にしないでくださいねこんなんじゃあの自慢の腰も使えないよおいおいおいおい持っていくなすぐそっち持っていくな絶対に俺が巻き添えに食らうんだなんでいやいやなんでさほら そんなこと言ってるけど T 君さっきささりげなく俺に聞いてきたもんね T さんでもそんな腰そんなになっちゃったら、あのー、触れなくないですかっつっていやいやそれは聞いたよ聞いたよあの動画回ってない時カメラ回してない時聞いてきたもんね言わんでやろえカメラ回ってない時に聞いてるんだから <laughs> いやまあまあまあでもねそれシンプル気になるじゃないですか、まあまあまあまあまあでもじ実際どうなんですかその一応改めて いやもう絶対無理だよあもうそんな無理無理無理無理無理えじゃあもうしばらくはちょっとそうあの常に俺曲がってないと痛いからうわいろいろ無理じゃないですかそゃそうなんかうざいよねこうなるとここまで来ると確かにまあまあまあ支障をきたしてるからねだってベッドでうつむせに仰向けるなれないでそんなこんなでほらこちらねこれ手28枚で20นะคアイスクリームおしゃれですよねうん、うん、すごいねこんな流行ってんですね それそれ何それ何うわもう時間のめっちゃ持ってくるじゃんかわいい目移りしてる目移りあのリアルなコンで可愛いじゃないから、う目移りしてるい か言ったれよこれ途中でよでも無謀すぎるから何何見てんのそんな爆笑するサスケですよえサスケサスケにそんな爆笑するシーンねえだろめちゃくちゃありますどこやねん山田勝美山田勝美サスケでそんな笑うかサスケはもう本当あれはもうこやばいこれやばいこれこれさっきより全然やばいさっきより全然やばい何がやばいの <laughs> その笑って笑やばいっていうほど何がやばいの 本来その手袋を外さないといけなかったのに <laughs> 最後まで手袋つけてて最後パーンって自信よくクリアしたのにプシューってならなくて失格よ言ってやらないとそれは周りがそれそれ誰ですか山田勝美さん山田勝美さん本当すごいからもうずっと出てるからサスケそんな好きなのえ僕もあの小学校ぐらいからやってたけどもうずっと見てましたもんめっちゃめっちゃファンですよ最近でこそ見てなかったけど大好きな山田勝美めっちゃバカにしない 山田勝美はもうみんなから言われてますいじられキャラですよもう今あのあの何年間で川原さんみたいななんかあんな感じのポジションになってるのはいじゃもう今回もこのような感じで、まあ、僕はバイク買ったんでまあドライブがてらねちょっとねあの遊びに来てみたわけなんですけども、はい、ちょっと残念ながらこちら747カフェはね土日はお客さんがもうバチクソいるということで、 日曜っすもんねそうだってこの辺でもう椅子に座ってる人みんな街ですから確かに、うん、なんでまあこの動画を見てね行ってみようと思う方いらっしゃると思うんですけども土日来る場合は朝来た方がいいとのことですそうですね、うん、うんで極力土日やって平日来た方がいいですよってさっきねあの店員さんに言われたんでなるほどでもまだ中映してないから逆にねここ来て中自分の目で見る楽しみもあるかもしれないあそうす確かに、うん、うん これ中僕らもね入ってないんでわかんないんで写真でちょっと見た感じはちょっと雰囲気良さそうな感じでしたね、はい、外観もねこんだけ立派なんで中もね多分ね相当ねいけてると思うんで、ね、はい、興味がある方はねぜひぜひね来てみてくださいはい、はい、であと今後ですね、まあ、バイクを買ったので、まあ、バイクでできる企画なんかねもしそういったリクエストなんかありましたらぜひコメント欄なんかにねはい教えていただければと思います、はい、まあこういった状況からのね、まあ、できるものできないもの限られてくると思うんですけどもはい まあね、可能であれば、ね、ぜひぜひね、やっていこうと思いますので、ね、お楽しみにということで、はい、はい、はいでは本日も最後まで動画をお聴きありがとうございます。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。山田勝美の名シーンちょっと再現してもらっていいですか。了解うん了解了解ありがとう。 バイバイ山田克美 <laughs> 山田克美ですもうびっくりしたから山田克美ですね多分タイの山田克美です山田克美、はい、OK ですはい彼出たんでもう OK